ragazzi, se arriviamo a 17.501 sub, affitto un camper, prendo Nanni, Dada e chi vuole venire e vi vengo a trovare in giro. Bog! totalmente la tua eh, affermazione di ieri sera, eh. Tomodachi Tour, Tomodachi Tour, eh, carte, cose, però eh, poi alla fine sub goal ce l'ha solo lui, eh, ma mica bene sta roba. Eh. Perché non mettiamo 2000 io, 2005 te? Pure, mi fa un po' pure questo, ma vattene a far culo, Nanni! curiosità perché mica che cazzo era quest'idea di andare a fare la domodachi, sì. pure eccetera. E ho scoperto che lui ha fatto un discorso iniziale dicendo ma se è arrivato a 17.500 tappe con l'aiuto di una BBN, il però noi ci arriveremo da soli. 5 minuti dopo, pronto Panetti, pronto Nanni, pronto Data, pronto Volpe, pronto... Ha sempre bisogno di conferme, Diego. Diego, sei un bravo streamer, tranquillo, stai andando bene, ce la stai facendo coraggio, non, non, ti preoccupare. Lo so che ora, come le formichine, no, vi fate, diciamo, spaleggiate tra di voi, no, per sembrare più forti, più grandi, ma non c'è bisogno, ce la fai anche per conto tuo, perché le formichine sollevano molto di più del loro peso, sono molto forti, anche da sole. Eh, ah, no. what cosa non me le dice mai di piedi, era a ridere con me al compleanno ah dai simpa, eh, simpatico eh, cioè. mangiala cioè. basta basta il momento, è il momento di, di chiudere le serrande è il momento che è il momento di accorgersi ragazzi che è finita la pacchia